मेरा नाम डॉक्टर अरविंद गुप्ता और अगेन मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ सारे वीडियो मेरे अच्छे होते हैं बट मैं आज आपके लिए जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओपन पोर्स की उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों को बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं डायलेटेड पोर्स हो जाते हैं और अनिवन स्किन टेक्सचर होता है तो उसके लिए वो बहुत परेशान होते हैं कि क्या यूज़ ऐसा करें जिससे पोर्स टाइट हो जाए स्किन के पोर्स टाइट हो जाए तो उसके लिए मैं मेरे पास एक बहुत अच्छा नया प्रोडक्ट आया तो मुझे लगा कि इसका वीडियो बना के बताना चाहिए लोगों तक पहुँचाना चाहिए तो ये है एक्नेलेक्स पोर रिफाइनिंग क्रीम ये क्रीम को आपको फेस को वॉश करके इसको प्रॉपरली लगा के मसाज करना है एक से दो मिनट वो एब्जॉर्व हो जाएगा और इसके ऊपर आप कोई भी मेकअप यूज़ कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है कि आप मेकअप भी यूज़ कर सकते हो सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो तो आपके पोर्स दिखना विजिबिलिटी कम हो जाएगी आ, ये दिखता कैसा है इस तरीके की बॉटल आती क्यूट सी चौथों सी चौथों सी बॉटल है ये फिर take it like this and you to spread it like this smell नहीं है इसमें पैराबेन फ्री है कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है स्मेल भी नहीं है तो किसी को फ्रेगरेंस अगर दिक्कत होती है बहुत से लोग होते हैं इनको फ्रेगरेंस से दिक्कत होती है एलर्जिक होते हैं तो उनके लिए भी ये सेफ है टोटली तो गाइस ओके ओके तो गाइस ये कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट है लार्ज पोस्ट एंड ब्लेमिश के लिए ठीक है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है तो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है P refinyl from Silab okay which is France company and D panthenol from D S M Netherlands तो ये इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ वो पूरा एक्सपोर्टेड है फ्रॉम फ्रांस एंड नीदरलैंड तो ये आपको करेगा क्या ये आपके जो पोर्स है वो टाइट कर देगा स्किन पर जो डायलेटेड पोज होते हैं ना कई बार अपने लगते हैं होते हैं जैसे एजिंग होती है हमारे स्किन के पोज डायलेट होने लगते हैं तो ये आपके स्किन के पोज जो डायलेट हो गए हैं उसको टाइट कर देगा और साथ ही साथ आपके जो ब्लेमिशेज हैं उनको भी दिखना विजिबिलिटी कम कर देगा इसको लगाने का तरीका मैं वापस आपको बता देता हूँ अच्छे से फेस को क्लीन करो ताकि सारी गंदगी बाहर निकल आए और फिर इसको अप्लाई करके इसको एब्जॉर्ब कराना आपको फेस में इसके ऊपर आपको जो भी मेकअप यूज़ करना है आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो जब फीमेल यूज़ करते हैं तो या उसके ऊपर फिर सीधा सनस्क्रीन लगा सकते हो तो आपको पोर्स की दिक्कत खत्म हो जाएगी तो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा छोटा सा वीडियो था एक अच्छा सा प्रोडक्ट मेरे को मिला तो मैं लेके आया आपके पास कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर मेरे इंस्टाग्राम पे आई डॉक्टर अमित गुप्ता आके मुझे फॉलो जरूर करना वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए मैं कोशिश करूँगा सबको रिप्लाई करने की अगर नहीं कर पाता तो वापस से क्वेश्चन पूछते जाइए ताकि आपके मैसेज ऊपर आ जाए तो guys see you soon next अच्छा सा कोई वीडियो मैं लेके आऊंगा अच्छा सा प्रोडक्ट अभी तो ये एक्नोलेक्स में मिलेगा कहाँ पे आपको मिलेगा W W W dot Lesco Make dot com पे वहाँ पे चाहिए इसकी प्राइस है एक हज़ार रुपया nine nine nine triple nine है मीन्स वन थाउजेंड तो जाके इसको ले लो और इसको अप्लाई करो और अपने ओपन पोर्ट्स की दिक्कत ख़त्म कर लो स्किन को टाइट कर लो और अच्छे अच्छे बन जाओ सुंदर तो आप लोग हो ही वैसे और ज़्यादा सुंदर बन जाओ बाय